Es estilo guapo porque esta es la improvisada. Se acerca el caen, todos caen. Se me atrae a cantar esto. Ahora Por sí. supuesto que sigue, maestro. Entra caja, se te a mordaza. Porque sí, va a llegar rápido a taja La cuerda está desafinada. Esta mierda es improvisada, está currada. Vaquero, pantalón o chándal, no le importará mientras que me mueva la narga. Sammy te dice que venga, que la rey te lo pasas bien, que te entretenga raro puede que te traiga el risa Sabes que Sammy te improvisa, rima es precisa Bien, sigo dando ritmo guapo Porque voy currando un poco, sigo ya más flaco Voy temacrando día a día ya mi cara Porque este mundo no mejora Porque Sammy ya se dispara uh. Es la guitarra del Alex Es el 8 a la caja que se sale Es la guitarra del Alex Parecía que parecía que. ¿Está interrogando? Él es mi vecino. Lo he visto violento, violento ahí. Ah, ¿él de ¿Él es tu vecino o.? No, no, es mi vecino. Yo era el tercero y él. Yo es que era del Pla, yo toda la vida he sido del plan Yo también, me, me la calle San Mateo. Del plan Carolina es mi hermano. Estamos todos o no estamos. Mira por la mirilla sal, sal de tu caverna Está fuera tu dignidad en venta Tanto odio acumulado que a puntico revientas Tanto interés en tu protesta que luego no ves el momento de agarrar tus riendas Utiliza bien tus fuerzas que no sabemos qué haremos cuando desaparezcan Agobiado por las deudas, revélate contra sus esquemas y luego ¿qué me cuentas? Tu mundo no se sostiene sin leyes ni reglas rectas, la situación está fea, sí, la situación está fea más alimenta SIP, la situación está fea Más feo lo tiene el sistema SIP, la situación está fea Esto ya no, no se arregla SIP, la situación está fea Despierta y levanta tu cabeza SIP, la situación está fea Sin esperanza no se va la guerra SIP, déjate las quejas Porque no empiezas a cambiar lo que te rodea Seguí los pasos que me enseñaron Ahora vuelvo hacia atrás el fango No puedo decir que vivir sea fácil Pero sí que su sistema es muy frágil No soy ágil y menos con la palabra Pero me puedo volver loco como las cabras Tiro al monte con más gente noble y consciente Y mi barrio es el siguiente Hay que crear estructuras potentes Que aguanten lluvias y torrentes ya no tenéis nada que hacer Sí, la situación está fea Tus propios problemas alimentas Sí, la situación está fea Más feo lo tiene el sistema Sí, la situación está fea Esto ya no nos arregla Sí, la situación está fea Despierta y levanta tu cabeza Sí, la situación está fea Sin esperanza no se va la guerra Sí, déjate las quejas Porque no empiezas a cambiar lo que te rodea Y si dejas estar lo malo que veas La situación seguirá estando fea Está quemado. Ya no, no,